já. Já, ef við líðum vel í hjartanu, þá erum við góð. Þá erum við ready to roll. Og erum við að rúla. Hæ, ég heiti Mía. Og ég heiti Egil. Og við erum í Mentis, sem er nefndafélagar sálfrænuma við HR. Og við tökum þátt í alls konar um, undirbúningi fyrir alls konar viðbri og erum að fara í vísendafæra á eftir til dæmis og HR býðir upp á svo ógæslega persónulega kennslu og, og kennararnir eru bara þeir eru bara að besta í heimi og við erum rosalega heppin hvað er haldið vel utanum okkur og hvað er aldrei eh, vandamála að spyrja um hjálp og við mögum hringi í kennara hvort sem að þau eru að bóla kvöldmat eða í útlöndum eða hvað sem er, þau eru alltaf til í að hjálpa okkur. Hvað er hljóta svara e-mailum bara á meðtraða og örgulega bestu við HR er bara 24x7 opnum tími skólans. Já, algjörlega. Það er líka það sem er geðveikt við að vera í HR, við erum aldrei eitthvað ok, við þurfum að fara að drífa þetta af, við þurfum að fara heim, þú veist, það er að fara að loka við bara erum alltaf ráleg og það og aðstæðan er alltaf bara frábær alltaf bjart í húsunni og það er svona sálfræðilega það sem að hjálpa mjög mjög mikið eða svona ef maður tekur uh, eh, húsnæða á sálfræðilegan pól þá finnst mér æði hvað það er bjart í húsinu og bara alltaf ógstilega létt stemming og bara allt starfsfólki í HR bara hvort sem að þú ert kennari eða vinna á bókasafninu eða innan sálfræðidildarinnar eða bara whatever. Það eru allir bara ógeðslega næs og já, og það er bara mjög persónlegt. Þetta verður svona svolítið svona fjölskyldustefning. Ég finn það líka. Já, bara að taka þátt í félagslífinu er líka bara key. Það er bara, ég legg svo mikla áherslu á þetta að taka þátt í félagslífinu. Ertu ekki sammála? Sér líka, maður heitir vísendaferðar að kynnast fólki að eldra árum. Já, svona E, já, ég kom ein inn á mig og var bara, ok, bara fersk byrjun, prófum þetta og þetta er í alvegni bara búið að vera skemmtilegust ár lífsmins og ég bjóst aldrei við, ég myndi segja þetta að mér var að fara í háskóla. Ef að persónuleg kennsla og gott félagslíf og bekkjastemming er eitthvað sem að þið er að leytast eftir, um, þá allavega mælum við með því að koma að hinga og við lofum að það verður haldið mjög vel utanum ykkur. Lofum því? Já, og þá við segum við það. <laughs>